I knew it was the program that would truly allow me to reach my goals and prepare me for a successful career in the cosmetic and perfumery industry. It's a wonderful international program with in-depth exposure of the cosmetic and perfumery industry. L'ICIPIA a l'avantage de m'apporter une approche théorique et pratique grâce à l'apprentissage. c'est l'école de référence, accessible à tout le monde. L'essentiel, c'est de s'en donner les moyens.